हमारे मासलपुर के केसरी सिंह का पुरा का गांव की ये कहानी है कि यहाँ के लोगों को सरकार की स्कीम के अंतर्गत ration card PAN card bank account Bhamashah card बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है इसके अंतर्गत ई मित्र सेंटर वाले मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं डीलर है इसने बताया कि आधार कार्ड बनवाओ आपको मिट्टी उतर मिल जाएगा आपको गेहूँ मिल जाएंगे हमको हमारे सौ रुपये लगे बनाने के अभी हमारी आँखों की लई निशानी हाथों की निशानी फोटो लिया ये और कोई रसीद वगैरह दी आपको कोई रसीद नहीं दी हमारे लिए तो उससे ये नहीं कहा कि इसके लिए कोई रसीद वगैरह आपने सौ रुपए ही दे दिए तो ऐसा हमें जानकारी नहीं थी नहीं किसी पर तो साठ रुपए ले रहे हैं किसी पर तो अस्सी रुपए ले रहे हैं किसी पे सौ रुपए ले रहे हैं ऐसा जैसे जानकारी के हिसाब से लेते हैं सब देख लेते हैं अपने आप और कितने लोगों ने बनाया आपके हमारे घर में से तो कम से कम देखो बीस आधार कार्ड बनवाए हमने दो हज़ार रुपये खर्चा हुआ और सब देखो गरीब आदमी है और जैसे आदमी चला जाए चल देते जानकारी तो नहीं है नहीं इस वीडियो को बनाकर संबंधित अधिकारी से मिली और इस समस्या के बारे में बताया इस समस्या के को हायर करते हुए उन्होंने अखबार में जानकारी निकाली कि आधार कार्ड करौली कलेक्ट्रेट भवन में निःशुल्क बनाए जा रहे हैं आज से डेढ़ महीने पहले जो बात हुई थी उसके बाद में जो साहब ने मशीन लगवा दी फ्री वाली और जो काफ़ी दो तीन जो मशीनें चल रही थी बाहर आसपास उन पे इंस्पेक्शन करके उनको भी बंद करवा दिया और शायद संभव है वो भी निःशुल्क ही बना रहे हैं इनका आया पेपर में कि आधार कार्ड कलेक्ट करने फ्री में तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है फ्री में आप जैसे कितने लोग यहाँ पे बनवा रहे हैं अभी बहुत लोग हैं अभी बनवा के चले गए और अभी और भी आने वाले हैं तो आपको क्या सबूत मिला कि वहाँ जो आपने पैसे दिए थे और यहाँ पे फ्री बन रहा है तो कितना आपको बेनिफिट होगा इसका बेनिफिट तो अपन को फायदा ही है इसमें मजदूर आदमी है अपन तो थोड़ा बेनिफिट तो आदमी एक रुपये भी फायदा होता है तो फायदा तो फायदा ही है चाहती हूँ कि हमारे भारत में भी आम जनता को निःशुल्क आधार कार्ड का लाभ मिले सुनीता कसेरा इंडिया अनहर्ड के लिए